dá mínimo assim. Thank have come to pick you. You want to create the party here, that's your goal. It was not others this way, others this way. Emma! Who is that? mena muchagenda namwe mubadeingire mpola njali kono ne media za Uganda ndoza mulaba ekyatukawo nga omukulembeze gwanga agambye nti nno ah, ah, ah, nga ennaku z'omwezi kumi abantu bagenda kuba baddayo mu byalo byabwe obanga emmotoka ezimu tezikkirizibwa kuva mu kyalo kino bagenda mu kirala ndoozi olaba abantu bonna bonna bonna bali so stranded wano eno bwe tuli mu namayiwa uh, bus park baleno kunamayiwa bus park anti abantu bangi nnyo ekintu ekitagambika abantu bangi ekitagambika nozosobola okulaba kati ebasi gemulaba esaawa ezo egenda egenda kalamoja ngaebasi gemulaba esaawa ezo egenda wa egenda kalamoja naye ngaabantu bangi abantu bangi simanye woolwaleero banaggwawo abantu bangi simanye woolwaleero banaggwawo nti enkyaba nasobola okubiitinga ne presidential directives nasobola okubitinga ne presidential directives ezokuba nti enaku zomwezi kumi ah, nti basi oba takisi okuva mu disiti eno zijja kuba tezisobola agenda mu disiti endala okugeza obanga obeeranga kalamoja ngaola nalaba nti kati oba twalabe kalamoja nti nga oli waneeno mu kampala ojja kuba tosobola kuddayo eriwamu eriwa ekalamoja eh, naye kalamoja ndowooza wala so wezibanga saawa wezibanga zino saawa ziringa mu kumi ndowooza kalamoja ajatuuka saawa ah, saawa nga bbiri awo satu nnyaawe watyawo jikira wala jukira wala mbagamba ekalamu eh, jawala naye ebyonna tubikola <laughs> muno gumasiki bannaye twajira obuzibu bwa covid masiki tokkiriza nakwogera kyekyo kyembadde mbagamba nti nno ah, uganda police force erese motoka zaa zizonyi zinyeranga emuzirabaawo njakusaba kameramani wange akube ku 360 olabe kikyengezaako okutegeeza kikikyengezaako okugamba neki kyemusobola okulaba esaawa zineno tugenda kuba tubagamba nti ebyo byona byonabyona bemulaba wano waliwo basis nyingi zinyo eza friendship eza e, e, crown coaches kasinyi nyo nesimanyo ba encha oba abantu bagenda kuwa basobola okuba beatinga kwange nakuza omwezi encha sigenda kuba nakuza omwezi kumi ate nga president museveni bwe yagamba nti nno abantu balina okukola ki ah, ah, emmotoka ez'enjawulo tezijja kusobola okutambula ku boda disks kati awe twebuuliza nti no ki ekigenda okuba nga kikolebwa awo twebuuliza ki ekigenda okuba nga kikolebwa abantu bano twebuuza leero banagwawo abantu bano twebuuza leero banagwawo oba tebagwewo kyetugezaku kugamba senga leero tebanagwawo banabera mu banasobola okubeera mu kampala ne bataddayo eri waabwe owa banabongerayo ku olunaku olulala eh, akyetwebuliza nti nno ah, wano wemutulaneno tulinozolaba kabindo simanyi obaawo oba waliwo social distance awo eh, naye nga ko kabindo kabindo ko kajjudde mu ngeri gye mukola gye gye mulaba ndoozi olaba kameramani wangezako okuba nga tuwa 360 bakutulabira kuki ekifa waneno ku namayi ba basa uh, tamino basi zo nyingi nyo ezabuli kampani zonna zona zona zona zona zona awo wetwebuliza abantu bano banasobola okugwawo olunaku olwaleero senga tebagweyo olunaku olulala ki ekigenda okubeerawo eh, tubagamba ekintu kimu nti nomwekumirewo ate temukolaki ate temuvaawo neyanyiza abalabi ba amanya nze rashid sekende ndimukulembeze wabatakisi kubanga mukibina ekya polisa naye nga mukiseera kino ndi kakiiko akakulirwa pande nakalema saakumeja genolusoke akalabika nti kakakkanya embeera ya covid ate olunaku lwajo twafunye okusoomoozebwa olw'ebisale ebyabadde bikwadde abaana bangi basobole okubanga basobola kuta wawaabwe era abaana bano nga bebalaba bawummula olunaku pulezidenti eyalagira bave kumasomo naye bandi ku sande naye badde bakyalemereddwa okuba nti badda mu bitundu byabwe so nga tukwatagana ne ofiisi ya fande nakalema ne poliisi kampala metropolitan poliisi basobole okukuwa entambula abaana bano basobole okubanga babatwala mu bitundu gyebalaga mubwereere so era gwe mulimu gwe musanze hmm. kijo twabadde mu paaka eno paka saawa musanvu gwekiro hmm. naye ate kitwemukisitate nga nolwaleerera waliwo abaana bakuzeki hmm. abaafikidde so tukiba okulaba katiwale betulina tulina abaana bagenda mu westi abagenda embalala abagenda ebisenyi bagenda ekabaale kasese tulina abaana bagenda mu westi naye tulina abaana bagenda mu westi so bonna tufuba okulaba bafuna entambula zibatuusa mitundu bakolaki gyebalaga kadewakitiibwa kusomooza ki kunokunya kubanga okusinziranga omukulembeze eggwanga weyagamba ti nakuza omwezi kumi baasi ne takisi ezijja tusobola kgenda mu boda disitulikiti zino ate nga leero nakuza omwezi mwenda kwebuuza mugenda kubanga mukikola mutya okulaba nti enkya buli mwana oba buli muntu ali wano asobodde okubanga ava wano asobole okgenda nnajayagala okusookera ddala Ah, gavumenti gwagibuulidde ensonga eyitegeera hmm, ensonga lwaki olaba nti n'obudde bwa kafi emoroka hmm, zaffe zino ez'olukale basi ne takisi bazikubiza okuba nga zitambula paka ekiro hmm, okusobola okuba nga tusobola okumalawo omukotuko gw'abaana so nenkya singa kirabika nti abantu bakyaliwo bangi jukira nti buli bakuŋŋanira mu kifo ekimu kyabulabe tewali social distance nga tewali byetulikwatagana mubi kati tujayira kusigala nga twogera ne state house okulabika nti eyongezaayo kennaku kumekingira eddala shuwa ti abaana n'abantu abagenda mu ziri districts zebagambye zigenda okuga baba basobola okuba nga bakuza nga batano akulaba weyandibuziza muli ku mugano gakola sente e oba kubanga te nalabyeko okubaana oba okugendanga ekapucula osobola okubuta musango obaga so nebuuza nebuuza ddala muli ku mugano ate ngaabantu balaganga abatalina sente abaavu kiki ekigalo ki ekigalo malegaosookera ddala ngaomukulembeze netondera pabuli netondera eggwanga olw'ebisale obwabadde nga bunyasi kyamazima abantu bafe bakoze okulabika nti olugendo olubadde olw'emitwalo etaano bamukyagize emitwalo kumi n'etaano thats wy nitwakulya enduulu abakulu bekikwatako apande nakalima naavaayo muwafasi apande nebavayo emiseera waks nebavaayo hmm. netubeera wano hmm. era olwaleero bwona agenda okwetegereza hmm. ebisale byazzeeyo okusinzira ku beeyi bulijjo abantu ebatambulirako kati olwaleero wano sikutagamba nti tuli kuntalo kubanga kati bano bosanze wano ekyamazima babatwalira bwereere emotoka zepiteza gavumenti kuba nti babatwalira bwereere naye kiri ekyabaddewo ekyokuseera abantu ekyamazima ngaomukulembeze netonda temunyizeemu kuba nava baasi zine nalo kuba nti bokati esaa zino tosaba kukola ah, ekisooka nti bana ba baasi hmm. baweereddwa omukisa ennaku ah. zasooka batwale abantu hmm. ekyamazima ate akikola gyabo akati gavumenti yabadde erina okuvaayo hmm. kujja okuyambako abantu abadde bakadda ku masomero kikoleddwa kituufu kibanyigiriza kubanga bo bandi bayijja kikolera naye ate saasira n'omwana omuzadde yabadde yakawaayo sukulu fiizi ensolo kizibwe nawo ndaba wala osobola okusasika okulyawo nti oba kino kyenoza kokuwala gyeko nga mubuka luga emotoka emu ensolo buka lubibi kisuka kiya ku mateeka ga road traffic motoka nesobola kugenda lugendo olwo nekomawo nekolamu ensonga lwaki olaba nti abantu bano basobola okanga kuinemusmaking sure nti abantu bano bonna kujja kuokusomoozebwa katioyinza okusanga wekulabika nti abaana bano bantu bagenda tebali kampani olwensonga nti bagendedde muloole bagendedde mu mbeera efaanana bwetyo naye ekikulu kya byonna kutuuka waka kujja kubasaba bakumira embeera eno naye balabika ate ekirungi tebafunyeku n'akasente kabadangenda okusasula baasi asobola okukalyamu ekyokulya emitwalo ebiri kumi n'etaano gwakasazizaamu era n'abantu jo walabye nti gwakutteko ne bamaneja baasi baasi ababadde bagubye lisiiti nga bantu babakubiza lisiiti ekisoba mitwalo ekumi gwabakutte kyokka ti okusinziira ku kyabaddewo olunaku lwajjo olwaleero embeera ebadde ekikakkati njagala obulira abantu okusinziira bulijjo okuvaano ogenda emasaka gibadde biri kimu okutuuka embalala gibadde esatu okugenda embaala gibadde esatu esente zibannabwe naye tulina enkola nga bwomanyi nti munaku enkulu naddala nga krisimas ekimezi ebisale birinnya olwensonga nemoroka zino bwezitwala ate zikomawo nkalu kakati olugendo olwemi emitwalo esatu osobola omuntu okumujjako emitwalo etaano kubanga bwogenda ogenda komyawo nkalo naye kiri ekyabaddewo nti olugendo olw'emitwalo esatu ate badde balonyisiza paka kumi n'etaano ekyo kikyamu soka tikyenjagala okubuulira abantu tubaddeko omukisenyi emoka ezigenda ekasese ebisale byasse ne bikka wansi ku mitwalo munaaga soka jyo gyaddeku kumi na musanvu kumi na munaana abiri sokati ne wana era bwe kiri tosuubira zirungiya ze bakutwalira naye kubisaamu ekifo ekigenda okujja nga kikalusene ze bagenda okusaamu eh, okusinzira ku bisale ah, eh, kyenkubira omulanga abantu bae mu mbeera eno gyetulimuobulwadde mm, weebuli era ate obulwadde buli mu baana bana bamasomero mm. amasomero gatuddiza abaana gatobazebakere abaana abasinga abaana balwadde kati ate bwatunuulira embeera eno gyetulimubasuzeewo bano bonna boolamuaikie bupikiti kakati obulwadde buli kyenjagala okubira abantu bakomulani bwagamba nti obulwadde tebuliyo ekyamasima mu famire yo mwebuli tuli tubadde twebuuza gye buli naye olwaleero buli nyumba nkakasa nti erina omulwadde ate alina mulwadde wakiyozise ku mukwano obulwadde buliddemu akwatera okuwagana buli nyumba mm. obulwadde webuli buli nyumba abaana bano bolaba badde masomero mm. obulwadde gyebuli bakomyewo nabwo naye mm. just because ti bano abaana bato emyuni yabwe ekyali amaani naye bakomyewo n'obulwadde ate babubizza muffe famiri kati ne congestion eno nga bwokyaba mwebadde sokubira omulaasocial distancing olwaleero teriwo kubanga bambi bali staka because baagala kuddawaabo naye omulanga gwenkuba nti kino olwaleero kyebakoze wano ekifaananyi okwambala masiki bakinyweze ne mu byalo gye balaga abantu bambale masiki masiki yokka yesobola okukuwonya covid naye lokodawn tesobola tuwonya covid ebirala byonna tebisobola tuwonya covid naye masiki yesobola okukuwonya covid so omukubira omulanga abantu masiki bagitwalengabali baddawa ah, kati bano kubawuddemu hmm. ebitundu bano hmm. baddamu wesitinaye western mwevuli okutandikira masaka loodi okudda mbalala kabaale kasese uh, then waliwo n'abaddako ima road so tugenze tubatekamu uh, uh, mm, okusinziira ku buyambi gavumenti bwetuwadde ne polisi mm. abantu bano tusuubira titwagala tuko wano nga bano moroka siza ne yabazibwa obe ya byenti bagenda tu moroka siza wale kuminero singa zijja abana bano bonna baba basobola kandi demo manyago manyaga ngeze ra shit sechi ah, ndi mukulembeze kya mali we kibina kya musa kya mafuta ma taxi nenga musera ki sanze mu basi just because ndi kwaga to kuyamba wana atuli mu kwatagana ne office ya pande na kalibwa ne office za government kutate kakati mbeera gye mulaba nonyonyodde ensonga laki abantu bali susulandedi wano nga n'abamu abasinga obungi basuzewa nga n'amu abasinga obungi basusulandi wano naye ngaobuzibu mwalagwa nti entambula entambula emisala eyabadde so hayi ate nekirala nga nemotoka zenyini zenyini nga teziriwo nga nemotoka zenyini zikolaki ezikwawo tebuliza addala leero banazoolaya enkya katulabe banaba basobodde okugenda kasima akaaba era newanabaera basigaddewo eh, bajja kgenda ah, bajja kubanga bakola bajja kusobola okulabanga olunaku lwalo baba nagenda mm-hmm. naye katubasabye ekumireko Gracias. una vieja tuya? Vamos andar por dentro.